Hello guys! Just no. yeah. Kumaalala niya. Well, uh, today we gonna go attempt to... Drabal ba? uh, bale, ang sinusubukan sabihin ni Saya. Uh, inuman ako. uh, binigyan siya ng challenge ngayon. Mm-hmm. Well, ang challenge ko sa kanya is Resident Evil 7 speedrun. Bregs! Ayun. Ano yung best time or best record mo? Okay, personal best pa lang to. Ah, uh, taga, share ko na rin dito. Yes, personal best would be 134.38. Yan. 1 hour, 34 minutes. Minutes and 4 seconds. Kasama doon yung skip, no? Oo, kasama na yung... Cutscene. Isa lang ang skippable cutscene from the entire game. Skip din ang pag Ah, Oo, skip na <laughs> um, gagamitin ko, gag uh, ah, gagamit ako ng Albert, gagamit ako ng Hacksaw, Infinite Ammo, at saka yung uh, Sprint Shoes. So, yun yun. Uh, the very basic uh, of the speedrun. Uh, in higher difficulty, hindi pa. I've... Ha? Huh? okay. Okay, so at after this now, nagsa-start na yung time. So, dun sa higher difficulty, sobrang hirap niya. Napaka-drastic na yung changes niya. Kasi mas smarter na yung AI at the same time, uh, yung resources mo din, uh, mahirap pa. Kaya hindi ko pa medyo ma-attempt. Sa mga GDC communities, um, ang gagaling, nakukuha naman nila yon nang mabilis. Like, sobrang na-impress ako dun sa ginawa nila. Kasi, madhouse difficulty, tapos speedrun. I was like, geez, sabi ko, paano na nagawa to? Though, possible siya, pero you need a lot of effort and time to analyze anything, uh, everything. Kasi sa isang factor ng magkamali ka lang dun, dito sa run na to, ano talaga eh, um, grabe yung ano eh, mafa-fucked up talaga yung ano mo eh, not the word, uh, it's, it's an appropriate word. Nope, it's not skippable. So yung skippable lang dito sa skill na to dun sa ano, dun sa ship scene. Uh, uh, we can be together forever, yung scene na yun. After that, yun, yun lang. The rest of this game is unskippable. Pero uh, to my surprise, to my surprise sa mga ano community, ah, sa kagabi na nag-research ako, there's a new way to glitch up para makuha mo yung certain item. Pero hindi ko to gagawin dito kasi ang hirap siya. I attempted once dun sa si, sa part na yon. Hindi ko pa siya kaya <laughs> as of now. So, very straightforward run to. Wala pang glitches and everything. Ay! Ah, my God okay. <laughs> given na yan. Kamote talaga to. Ah, given Oo, pag offline gumaganyan. So, kasama na yan sa seconds. <laughs> baka, baka sumama pa sa seconds to. Hey, it's uh, it's Ethan. Interpretation mo. Yeah. Yeah, no, I'm, I'm good. I'm good. Uh, Actually, sa sa speedrun.com, So speedrun.com is really focuses on the ano talaga speedrun community. Uh, more than just ano Resident Evil 7. So mga platforms. So speedrunners love platforms and ako nag-focus ako with RE7 and there's a lot of ano talaga um, discoveries dito. By the way, sa mga nanonood, uh, real-time RE e engine to. Yes. Sobrang bilibao. Yes, it's photoreal uh, ah, to photorealistic. I have to find out what happened. Pero <laughs> yeah, yun yung gustong i-achieve ni Capcom at this point. Oh, ganda talaga. Alam mo, Sobra sa, sa 2. Resident Evil 2. Sobra. Remake. Ako din. Hindi HD remake. Oo. Remake talaga. Like, sobra. Ay, nung paggising ko, teka, totoong poster to ng RE2. Tapos nung nakita ko yung trailer, mangyak-ngyak ako. <laughs> Yes! Oo, oh, <laughs> no, e Sabi ko, yes, nakita ko din siya. <laughs> Labasan ako eh. Mga, mga anim na beses. Ibang klase. Ibang klase. Mm, sobra. Galing, galing mas lalo ako nabilib sa RE engine. Kasi mas darker yung tone nila eh. As far as ano, kahit yung DMC5 nila eh, they use the same RE engine eh. Tapos napansin ko, sabi ko, baka much, mas, mas darker yung tone nung ginagawa nilang execution these days. Uh, Which is, they pull it off pretty well din. At the same time kasi gusto nilang i-achieve doon yung ano eh, yung realistic look ng mga characters dito. Yung pinaka most controversial dito I would like to share is yung regarding sa kay Chris Redfield dito sa scene na to, 'di ba? Kung familiar tayo sa mga ending, oh, uh, sa ending. tatay. Yes, hi tatay. And wala na siya diyan. Ano yun, magikero dati si tatay. <laughs> Bigla nawawala dun eh. ah, by the way, nandito kami ngayon sa Cosmic Gorgons sa Cubao Expo. Yep. Sarap na tambahay yan. Ano bang sa Cosmic Gorgons? Yes, there's a lot of tayo There's a lot of uh, community-driven and for game enthusiasts, FGCs and everything. Basta game-related. Oy, tumigil ako doon. Kamote talaga itong analog ko to. Oo, oo. And everything. And may meal pala sila dito and french fries. Yes. Ah, yun. Yun, yun yung pinakainintay kong sabihin. Yes. Pero <laughs> so, sabi mo community-driven. Paano, anong community style ang nakilahok? Yeah. Or naging na-establish na community dito sa Cubao Expo. Mm-hmm. Sa Cubao Orgos. Ano nga ba? Ano nga ba? How do I, uh, paano ba tayo nag-start dito? Actually, I met you guys at ano, eh, Toycon, di ba? oh, pero mga retro game? Yes, yes, Retro Jam. Nandito na din, uh, nag-Retro Jam din kami. Uh, The Manifest. The Manifest, yes. Ano pa ba? Um, Bemani, ano ba yung Bemani? Ang Bemani, more, so, ano, more on focus naman to sa mga music enthusiasts naman to. More on mga Beatmania, Dance Dance Revolution, uh, Para so Paradise. also DDR dati. Yes. Pero, oh. oh, shit. Oh, yun lang. Oh. Okay lang, okay lang. Minus 3 seconds. Oh my God. Okay lang. Kasama sa paglakayan. ayan, ayan, ayan. Bababa na talaga. <laughs> ayan! Dan! Sakit niyan. Sakit. Hindi pa masakit yan kung bata-bata ka pa. Oo eh. Kaso kung, I, I mean, baka si Ethan dito more on 30 plus I think. Oo. Pero kung malakas pa naman buto-buto niyan, eh, kayang-kaya na. Kaya na yun. Eh. <laughs> Okay, kung mapapansin nyo, wala na akong videotapes na in-explore kasi uh, take note din, lahat ng mga VHS tapes dito binabypass ko na. Wow. So dinedire-diretso. Kasi ta- alam kong time consuming siya pero yung immersion kasi ng story if you really want to dig in through for uh, dun, dito sa lore ng RE7. Yes, you have to play the ano, the videotapes din. Memorable din siya actually. Kahit uh, tagal ko na rin siyang hindi nakikita, memorable pa rin din siya. Related siya sa mga Oh my god, mali pa rin. Pangalawang mali. Okay. Second mistake. Oh well. Uh, siguro... Restart? start? after makita nila yon na, Oo. And actually, dami nagulat. Na-close na nila yung tab na. <laughs> Casual lang to guys. Ano ba kayo? Yan. There we go. Yeah. Binidistract ko kasi si Josiah. Yes. Any kind yeah. of distraction. By the way, ano, tawag rin namin kay Josiah is, ano, uy, kay ate. Ate, gising na. <laughs> Ate, good morning! Ang tawag namin dito sa, ano, Comrade Sigal. Comrade kasi, yun ang tawagan sa retro game. Ah, community, yes. community. Yes. Shout out RGCP. So shout out to RGCP. Retro gamers and collectors, collectors Philippines. Did anyone see? Did he see? Yeah, boy. Kasi eh, Mia talaga. Eh. What the hell's going on? Yung model nito actually blonde pala talaga yung book nito, hindi black. kailangan copyin yung lahat ng features. Oh, pero ang galing. Na-impress ako eh. Teka, tapon ko tong basura tong. Eh. Yung ano ha, yung player model. Ay, oo. Nung nakita ko sa IG, the same time, yung inano sa net, oh, jaw drops. Grabe. As much as possible, Capcom really want to make their models as realistic as possible din kasi. Baka gagamitin nila with other, with like the Dali, ano As realistic as possible, parang sa RE6. <laughs> Expendable na. <laughs> Pwede naman. Pwede naman. What? What is this What they do to you? Yeah, we're playing RE7. Yes, and I'm attempting to have a speed run. I think it's this way. Though I have a lot he's of... He's attempting to finish the game in less than two hours. Yes. His best rest, his best record is 134? Uh, one, one hour, 34 minutes. I finished this game For the first time. Yay! I'm so proud of you. For <laughs> uh, it took me 11 hours to, ah, yeah. finish yeah. the game. Standard siya for first run through talaga. Message you sent Not me. Not so. That wasn't me. But you did. You did. I didn't. Okay. So, so sa mga speedrun talaga, talaga mamememorize mo talaga. Everything that I know. We had to go this way. She's... See? Kailangan bosesan din. Mm. With feelings. Ba, off namin yung volume. <laughs> Kung pwede nga. Tumapon yung coke ko. I remember. something like that. Yeah, I do that alone. <laughs> when I play when I play my speed run. Oh, yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. There. It's there. Pag yung masungit na ano, eh, no, na gamer. This game came out last year. Last year, January. January. January. And there's another technically new. There's another door here. I'm sure. Eh, Yun. Okay. Actually, currently, pinapractice ko yung yan. Yeah. Isa pa. Isa pa. Yeah. O, oh, sige. So, ano yung nag-trigger after mo gawin yun? Wala naman, kasi pinapractice ko yung pag-turn uh, eh, tsaka inquire ng item. Pero pag dito, kailangan matrigger siya. Yun, there we go. Nag-aksaya ka ng oras. Oo. Kasi kasama yun sa game eh. I don't know why. Hoy, aksaya may oras ko eh. <laughs> Kasama sa buhay mag-aksaya ng oras oh. pag video games. Kasi anak, kaka-computer mo eh. <laughs> okay, dito tayo. Yan. Yun, eto na. Ah, okay, so pagpas mo dun sa banyo at paglabas mo. Yes. Oo. Hindi ka nakukuha ng mga shit dyan? Hindi na. Later. Uh, ano? Later on. Ah, okay. After this, ano, very, very signature scene, more than 20 or 30 times! Hello there! My God! Kailangan... More than 20 times in the video game. <laughs> About 50 times in real life. <laughs> Wag mo. Oh my God! Eto na! Oh my God! Aray ko! Ayun, ang sakit-sakit niyan. Okay. Yan, yan pa. Oh. Ah. Ad. Normal yan pag umuwi ako sa bahay. <laughs> Wait! Wait! Wait! Ah! Aray ko po! Aray ko po! Napakasakit! Kaka-computer mo, anak! Tumigil ka! <laughs> Kaka-computer mo, anak! And... Eh, yan! Oh my God! Woo! Okay lang yan. Okay lang. I can hear her! oh my God! <laughs> Jesus ano Christ! Kaya pag pinakita mo kay mama, mami, may sugat nakakawi ako. Talagyan na lang yan ng Vicks. Oo. Put the Vicks on your head. Lahat napapagaling gamit Vicks. Oh, Vicks Vapor Rub. Kung hindi Vicks, bet Betadine. <laughs> Betadine na naga. Okay, balik na tayo. Ah, kukunin ko lang yung item para lang mag-heal ako. Tapos may cancel dito. Ayan. And then I'm good. Huh? Yep. Pwede yun? Yes, you can cancel Counted that. Na yun? Yep. Dapat 11 seconds to eh. Pero other speedrunners just stay put like that. Oh my god! Yan pa, isa pa oh. Ano? ito na, ito na. Round 1. May cancer eh. Cancer sa mukha. Kailangan mo magpabelo, Mia. Ganun eh. <laughs> Joke lang. Hello. Boom. Aray ko po. Nakapakasakit. Oy, bakit dyan ka? Oh well. Oh, patayin ko na to. Mali, mali. Oh well. Okay lang dapat sa hall ko siya i, ano, ibabagsak. Kasi para pag pumunta ako dun sa kabilang room, iikot ako, diretso ko na lang siya makukuha yung axe. But since in this case, nandiyan ako, dadaan pa rin ako dito. Which kind of sucks again. Okay lang, medyo babawi na lang tayo sa ibang scenes. Dali, telepono. Kailangan ko yung... Ayun, oh, All right, Oh. You really shouldn't have come here. Who's this? Then what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Attic. Go there. Go there. No! no. Sige, sige, sige. Punta na ako doon. Sige, punta na ako attic. Uh, <laughs> Get into the chopper. <laughs> Eka, tandi dito na yun. Ayun, oh. Ayun. Dapat dire-diretso na ako. Hindi na ako magre-restart dito kasi mas prefer ko na na magdire-diretso na lang. So, may axe na tayo. Ngayon, kukunin ko yung piyos fuse para sa second floor. Yeah. Yeah. There we go. Nung demo nito, paulit-ulit. Oo. Within the house lang din. Dito talaga sa old house. Hello, Mia. Papakasaka sa dako na naman to eh. There we go. Medyo bumagal ako doon. Tingnan pa. Tagal. Nay! <laughs> May nagulat pa sa isa mga audience dun natin. Mm, I'm sure, well, may nakikita ng audience. Ay, oo nga pala. Yes. Barangay Cosmic Gorgos. <laughs> Barangay Cosmic Gorgos! Yan, ang pinaka, alam mo yun, manghihina ka dyan sa scene na yun. <laughs> Nakita ko, oh my God! Tapos pipipindot-pindot ako noon, first game ako dyan. Isko dahil. Ang sakit eh, sasaksakin ka ng ano eh. Eto na. Ang lala. Ito medyo ano to yun. Eh, oh. Game of Thrones to, Game of Thrones. Bakit Game of Thrones? Ayun, eh, decapitated hand. <laughs> Oh! Well, alam nyo na, nakita nyo na to, di ba? It's my job. Nangyari na sa akin. Masakit na. <laughs> Masakit. Masakit. Almost sa daliri lang naman. Yung kamay. <laughs> okay, sa akin na tayo. Punta na tayo sa pinaka-signature room. Tapos I had a get decapitated hand. Hello! <laughs> Na-joke lang. So, kumusta naman yung mga ano natin? Mga ka-birds. Ah, kumusta ba ba to? Sila Wabs, Wops and family. Yes. Huwag niyo kalimutan mag-comment at pintasan si Saya. Hmm, yun na. Bababa siya dito. Actually, may trick dito. Hopefully. Yun! Got it right. Sige, okay lang. Kahit mali yan. Sige. Hmm, sige, okay lang. Oh. Hindi, hindi ko nga alam kung anong balak You're dead! You're dead, bitch! You're dead! Okay. O, oh, pag nag-I love you siya, okay na yan. Sige. So, dun sa scene na yon sa PC version has the, ano, uh, upper hand there. Kasi, pag once na pumalo ka doon, may consecutive, ano siya, hits agad. Kaya pansin mo, pansin mo yung ano, isang hit ko kay Mia kanina, mga dalawa, tatlo. Narinig mo yon oh. So, ibig sabihin, two or three hits yon Ganun siya kabilis. Sa PC, if facing off mo lang daw yon at the same time, dalawang palo lang talaga na full swing maano mo na siya. Mamapatay, mapapatay mo siya na mabilis. Si welcome to the Yung part na yun nakalimutan ko. <laughs> eh, boom. Si tatay. Si tatay eh. Masyado ka tatay ha. Nakakagutom pala ang speedrun. Alam mo naman, layo na natin. Oo. <laughs> Actually, oo. Kaya ako minsan post tayo kuha pagkain. Tapos babalik dito. <laughs> Pang Pero kung one full through run ka... pinos mo ba yung game? Count, may counted pa rin yung... Um, in this case, time? I think, ano eh, as far as I know, hindi, ano eh, nagpo-pause din yung time eh. Kasi yung ibag, ano eh, casual din na tumitingin yung mga speedrunners, kahit sabihin mo na-achieve nila yung shorter time. Uh-huh. Ano na rin, uh, ah, nagpo-pause din talaga. Okay. Except, nung previous na RE ko, is RE uh, ah, 1 Remake, nagpa-pause ako doon kaso <laughs> tuma- tumatakbo yung time. Kaya mas focus mode ka sa RE ano, RE1 remake. Okay. Pero in this case, okay lang. And ladies and gentlemen, so yeah. Nandito kami ulit. Sa bahay ulit. Cosmic Gorgons. Cosmic Gorgons kayo dyan. And today is Friday, so... Ano oras na ba? Oras na ay... Magsi 6 o'clock. Yeah. Maya maya, dadami ng mga tao dito. What the hell? It's time for supper. Who are all you people? Where's me? Where's me? <laughs> Mga scene na yan, talagang alam nyo na. Sarap ng ano. Oh. Oo eh. Chicharon, calamari. Ito eh, isa pa yan eh. Oh my god. Boys got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Ito rin, pag naka-VR ka, so it's like, uh, no, no, no, no, no. Shut the hell up, Marguerite! Oh. na since nung nag-release na yung ano, tapos nag-attempt na ako ng speedrun, yes, we have plans. And ngayon, yes. Ito nangyari na. Wala na pa kayong mga tao. <laughs> And I think those speedrunners na meron pa rin. God damn it. Oh, there's that cop again. God damn pigs. Pigs. I'm coming back for you. Lagi pa siya naka, ano, nakangiti eh. Bye, Jack. Hi mano po. <laughs> okay. Ito yung pinaka, para personally, this is the most, uh, nagkakaroon ng tension. And hopefully ma-pull off ko to. Okay, let's do this, do this. Ano kasi si Jack kasi random yung kumu ano eh, nagga-grab yan eh. So most of the case kasi, uh, nagga-grab ako nitong kamoteng to eh. Yan, kasi ginagawa ko dire-diretso diyan eh. Oh, 'di ba dapat makikita ka diyan? Woohoo! Oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Nagsispeedrun speed oh, yeah. kami. O oh, nga pala si Luis nandiyan na. Hello, Luis. Eto, tapos sabay black. Yeah. Ginaro mga face. Yes! Kuha mo kung kamote ka. Jack, pinag-aralan kita. Kaya kasi ganun kita kamahal. Ay! Pinagugutan. Come on, come on. Come out, come out, whatever you Hoy! Hoy, hoy, hoy! Yun, there we go. Ay, bagal. Ay, ay, bagal ko. Ew. Wala, wala siya dyan. Hindi na siya makakapunta dito. Oh, pag, ang alam ko, pagpasok mo dun sa room, di ka na niya mahanap. Oo. Pag once ang full ang buhay mo. Pero pag nasa kalahati ka, nahahabulin ka na talaga niya. Ayan. Kahit sa easy. Mm-mm. Kahit sa easy. Sa madhouse, papasok siya sa room niya. Mm-mm. Ang mas... Anytime. Oo, anytime din. Ang challenging sa madhouse, kahit napatulog mo na siya, sa buong bahay na talaga siya, ano, ah, gagala magagala. Kasi dito sa easy tsaka normal mode, uh, dito lang sa portion ng bahay na to. Hindi siya pupunta doon sa, sa, ano, sa uh, left side ng house. What the fuck are you? Ah, dito nalalabas si Wabe. Oo. <laughs> Special guest, Wabe. Alright. Luis, magsa-speedrun si, ano, ay, hindi, nag-speedrun si Yeah. Tatapusin niya yung RE7 ng ano, less than 2 hours. Pag hindi, lilibre niya tayo sa kabalin. <laughs> Malinis siya ng pizza. Knock, knock. Yun. Hey, over here. Ayan na po si Wabe. Hi, Wabe! <laughs> Wabe! <laughs> Ah. <laughs> what? Wait, no. No. All right. Kuya, sabay na sa RE2. Nabuhay. Nabuhay. Reincarnation. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. <laughs> well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look. Like I said, we have several missing persons calls. And I like Hakanat's thousand self may not be involved. Right. I'll tell you whatever you want. All right, that's more like it. That's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk then. Hey, wait. Hey, wait. You gotta give me you your, gun. Give your gun. And she, Achi, shout out to Achi, Achi, Che Che Che. <laughs> Deputy. You wanna see my name in the obituaries? Or oh, you wanna be a hero and save my life? Ba, sabi ko sa inyo eh. Masyado nang memorize na yung almost the line. May tililing na yan. A fucking pocket knife? Here. Take it. Take it. It's all you're gonna get. Now Just go. go. Just go. <laughs> <laughs> What am I gonna do with a knife? Ay, titigan mo, Ethan. What you gonna do with that knife? Yung, yung animation na yan, Yes. Mm, mm Hey, we gotta get the fuck out of here. Now, first you need to tell me what you're doing out here alone. Me. me. What about you? What about you? It's my job. <laughs> you do your job and tell me? Answer my questions. You're believe me if I told you. Try me. Try Hey, put that door Put that door Wait! Ooh. Ah, ah, tinanggal. Old school ano ako dito, ara. Sige, sige. Yon. Better start running, boy. Yeah. Teka, kukunin ko yung baril. Nasa yung baril. Okay. Yan. Habang may time pa tayo dyan, reutilize mo na yung ano, Oh boy! Oh boy! Shut up! Doon ako, doon ako, doon ako! Uy! Okay lang. Come on now. Huh! attention, boy. You're about to see some more of it. Oh! Fuck! And ito, mm -hmm. That I'm not impressed. <laughs> there we go. Yon. Dali, dali, dali, dali. Bangon, bangon, bangon. Itakbo mo na. Itan, itan, itan. Oo, sprint na to. Hindi ko alam kung ga, bakit ganito siya kabagal eh. Well, hindi naman siya expendable. Tuk, tuk, yeah, Resident Evil walk. Yeah. Wow, ang bilis ko! Pero, nope! Tamang ano lang. And then, may phone call ulit. Tapos si Lola nakakit dito. The question is, naka-wheelchair siya. Pero bakit siya, paano siya, naka, paano siya kakiton? <laughs> eh, bukas tayo dito. Pwede mo lang barilin si Lola. Oy, tapos na yung game eh. Wala na, finish na eh. <laughs> Aso, hindi eh. Takbo tayo dito kasi kukunin ko yung pangalawang ser ano, yung ulo ng Cerberus. Make some noise! Hoy, dito, tangik. Oh well, ayaw mo, diwag. Sige, okay lang. Sisirahin niya pa Oo, sisirahin niya. Dapat hindi eh, pero okay lang. Patay na yan. Medyo... Patay na yan. Yep. Temporarily. Dito kasi may glitch eh, pero hindi ko na muna i-attempt dito kasi nga pinapractice ko pa. There we go. Wow! Wow! Who built this shit? <laughs> Mga linyang Ethan eh. Ethan Winters eh. Winter Soldier. Who builds this shit? dadan. Excited na ako dun sa Margaret. Sa? Margaret. Oh yeah, sa pa yun. Yun, dun, ay nako. Sobrang hassle sa akin yung part na yun. Nakumpleto mo na lahat ng coins. Yes. Both ano. What? Uh, oh, normal at saka madhouse. Sinusundan ka nun? Hindi. Limited lang sa room. Yes, nag-expand sila. Nag-explore din. Room. Pero basta two doors away, ano yun, wala, nawawala na sila eh. Sa, sa safe room. Oops, mali. Okay lang. Oh, ba't di ganyan natamaan? Ewan ko sa kanya. Yay! Oh, oh, harangan lang ako niyan eh. Pero okay lang yan. Buti nga, na-bypass ko nga na maayos eh. Kung hindi, ta tatamaan ako ng perfect doon. stress ako sa'yo. And there we go. Yeah! <laughs> Nawala pa! Napindot ko pa yung triangle! Oh my god! Oh my god! Oh my... Yeah. Sisipain mong hayop ka. Ay, mali. Aray. Okay lang. Upgraded ba yung handgun? Oo. Eh no, may plus yung ano yung bala eh. Eh, puputok niya! Puputok! Aray ko po, napakasakit. Natatayo pa eh, oh. Oh. Dapat, uh, pwede na to. sana dinala na lang yun yung thing. Ay, hindi, napurol. Oo, oh, eh. napurol na yan eh. Oh. As wala na, finish na. <laughs> Nakalimutan ko na napurol yung chainsaw. Then next, papunta na tayo kay Margaret. Kay Bakers. Yeah. Oops. Ano na rin? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong oras nag Okay. 15 na lang. <laughs> Oras talaga si Luis. Yeah! Ang galing naman noon. Tapos may kumakanta pa dito eh. Ako napapasabay din ako eh. Ha? uh, down tapos x plus circle. So yung down circle kasi is yung pag-turn, di ba? Kasi yung x is to get the item. So pag sinabay mo siya, yun ang action ng mangyayari. Yeah! Dali, dali, dali, dali, dili. Alright. So, ang ginagawa ni Sakaya kanina, pagpulot ng item, ini-split second na pag 180. Gumag gumanon pa ako. Sup, Elden? Uy! <laughs> RE7. Attempted speedrun. Speedrun. My family in there. Our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And same goes for and Mia. Same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. Alright. So where is it? Skippable ba yung scenario ni, ano, ni Ni Zoe? asawa niya? So if we get this, Ah, Margaret? I can help me and we can get out of here. Asawa niya. Ah, si Mia? Oo, kasama yon sa, sa run. Skippable. Hindi. Hindi. Kasama siya sa main game din eh. Kung pwede nga lang eh. Kasi siya lang yung videotape sa lahat ng speedrun niya lang kailangan mo talagang ano, eh, gamitin eh. Ah, ano pala. Ah, ah, pag ano yun, puntahan. Eh, nandito na tayo. Medyo, medyo hype po sa taas. Yes. Um, meron tayong mga Smash players. Yeah, shout out for Smash players. Eh. Sebe, sebe, sebe. <laughs> oh, shout out. Sigawan na. <laughs> shout out. <laughs> Ah! ah! Yeah, isa pa yan, part na yan. Ano daw bang yan? Yeah. Ano, ano, ano? Ano dapat bang nangyari Ano lang, mababakante lang siya. Hindi, yun sa skill na yan. Hindi ko alam yun. Ah, ano lang yan, nagre-read na lang siya. Siyempre, pag nag-speedrun ka, lagi kang, lagi niyang i-read re yung, ano, yung ibang resources papunta dito sa area to. Hi, Margaret. Oh, shit. Why? <laughs> eh, pagpagin mo yan. Ew, kadere, mga spiders. <laughs> Yung bata tinatawag ko yung kaibigan ko para maglaro kami sa labas, tapos yung nanay niya bumabati sa akin. Yun yung sinasabi. Yun. Okay. Medyo umano ako dun ah. Oo, oh, nung nilaro ko yun, nakita ko si Margaret. I stayed the fuck out. Sabi ko, sige. Ibanda na ako eh. Ito na, the grossest scene. Yung mga ano yun. Mga EPs. Mga EPs. Centipede. Centipede. oh, yung mga centipede. Oh, yun oh. Oh my God! Centipede. Oh, mga <laughs> centipede. Oh my God. <laughs> <laughs> I feel you. Tapos kukunin natin. Oh, tamo na. problema controller ko. Oh, well, okay lang yan. Yeah. I fly. Both fly. Showfly, don't barber me. <laughs> Ah, barber me! <laughs> there we go. Yun ang dahilan kung bakit. Tapos ito, ibabypass natin si Margaret. Di ba? Nakaganyan siya. Hopefully, hindi ko siya makita. Yes! Aha. Yun! So far, so good. Bawi, bawi, bawi. Bawi, bawi. Bawi, bawi. Yeah. <laughs> oh, uh, Friday ngayon, so First day ng Evo. Yeah! Evo! Na ano ko na rin naman. Nakita ko na sa feed ko. Diba sa mga esports yan at saka FGCs to be exact. Malapit na. <laughs> Ito yung favorite ko eh. Surprise! <laughs> Happy birthday! Happy birthday! <laughs> Okay, hopefully ito, mapull off ko to ng tama. Mapull off ang alin? Ah, uh, mabil may mabilis na ano dito yung eh, section eh. Basta as in, ano. <laughs> Actually, may delay siya eh, between zoom at saka zoom in, zoom out. Kaya ganun yung animation niya. Yeah. As in, very old school yung ano ko eh, speedrun ko eh. Parang, ah, uh, so old. Uh, ganun sasabihin ng iba doon. Yung 11 hours playtime, parang 5 hours na. Mm-hmm. Ah, okay. Kaya babalik ako. Uh, ganun lang tayo dito. Mm. Actually, ah, ang, ganda, ang ganda nga ng ano na to, eh, yung parang fear factor na tong game na to. Eh. Hindi rin. <laughs> Hindi rin. I think that's it. Well, did you find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Told you about that. Sorry, about, Sorry about that. that, pala. What about the serum? I haven't found any, but I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor. Yeah, Yeah, gambagan. Sige, magkwento pa kayo. Uh, uh. Ha! Makikita natin yon ano ni Margaret dito. <laughs> Fucking ass! <laughs> Kumalik siya lang! <laughs> There we go. Bam. Oh yeah, ito yung favorite scene ko eh. Happy birthday ulit! Gonna get ya! Propose ko lang. Eh, yeah, ito na! Yeah, talong ka pa! Asan ka? RE7. Ayun, ayun, ayun, ayun. There we go. Eh, le, le, le, le, le. Ay! Tinamaan pa ako. Shit. I'm gonna die. I'm yes! Hindi! Almost! Alam ko may buhay dito. Yes! Yeah. Na-stress ako sandali doon ah. Tapos kasi tatanggalin ko yun. The reason is dahil sa chainsaw yun, kaya napatay niya kaagad eh. Fucking stay dead, okay? Yan. So habang nagaganyan-ganyan muna, verify ako ng items. Reload, reload. Okay. I'm ah, ready. na-stress ako sa'yo sandali na ano? na. Akala ko mamamatay ka. Ah, okay. Yan. Nagulat ako, critical na pala. Ay, critical na pala. Kasi, kung namatay ka, excited na ako i-post. Tapos sabihin ko na, <laughs> Epic fail! Speedrun. <laughs> eh, namatay. <laughs> Para mas scam natin yung audience natin. yes. Yung piano. Taas, ayun. Okay, ito. Eh, balade. Ito na yung kwartong nakakatakot. <laughs> Tapos biglang magsasara to. Eh, bubuksan ko lang. kayo, kayo na lang. Stay <laughs> away. Stay away. Ayoko nga. How about no? Yeah. Yeah. Oh, yan. Yung isa. Yes, that is it. Tapos may paa. Hello. And nawala na siya, di ba? Yeah. Another surprise. Takbo! Run for your lives! Meron pa dyan. Awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, Oo, yan na yan. Woohoo! Oh my god! Okay, okay pa, okay pa. Then, next part of the game. Tapos ako mag-post. <laughs> Nag-post na ako sa Instagram story. So, gusto ko lang ikwento na nag-speedrun tayo. Sige, kailangan pa bang sagutin yan? Yung alin? Yung telepono na yun. Hindi na, hindi, na. Hindi naman kasi nilampasan na. Oo. Actually, most uh, phone calls dito, mga ano lang, mga may pang main story lang. Yung dalawa, si doon sa start at saka doon sa middle. Actually, pang ilan na ba to? Uh, so, Isa, dalawa, tatlo. Pero ito, pang fifth na to, hindi na, hindi mo na kailangan. Papunta na tayo kay ano, kanino. Dito na tayo. Kay Lucas. Yan. You see that light? Pag umilaw na, okay na yon. Tsaka yung save point. What light? Hindi ko nakita yung light. Umilaw lang siya, nag-blink. Tapos tingnan mo, nagsisave na ako. And tingnan mo na yung papunta dito sa baba. Mabalik ka sa baba? Yes. Diba, ano na siya, darker na. Ayan o. Oh. And taten! Eh, nagre-read na siya. Okay lang to. May bisita nga din pala tayo dito eh. Teka, magpapalit. yung kanina, skinip mo lang. Mm, hindi. Ayun no, oh. hi Lola. Ay puta, yung, yung first time ko diyan. ina, ginulot ako noon. <laughs> hindi ko inexpect. Kahit ako din eh. Parang nung lola ko sa bahay. <laughs> yeah. Ganun din eh. Pagbukas ko ng ilaw. Yun, bilis na na. So, may difference sa uh, RE7 release ng... Ay, RE7 na English version. Mm -mm. Tsaka yung sa Japanese na ano, uh, grotesque version kung tawagin. Grotesque version? Oo. Grotes, ibig sabihin mas lesser yung ano, yung mga gore na nakikita nyo dito. Kasi ito, ano to, Asian, pero yung ano talaga, yung version ng US kung ano yung ginamit, mali pala ako. Mas Yun. na lesser pa. For example, yung, so, ano ba mga... So, yung, ang difference naman doon kay Wabe, yung nakita niyo yung bangkay ni Wabe kanina, doon sa Japanese version, hindi siya napugutan. Oo. Hindi siya napugutan doon. Dito napugutan eh. So, sa bulsa niya lang nakukuha yung susi. Mm, actually, doon lang mismo sa may bandang ulo niya. Doon lang sa harap ng susi niya, yung serpent key. So, kung Japanese version ng gamit mo, mas mabilis ang result. Oo, mas mabilis. Duling ako. Eh, hindi niya tinamaan. Aray ko. Okay lang yan, kasama sa paglaki yan. Umalis ka! Yeah. Dali, dali, dali, dali, dali. Babasok tayo, babasok tayo. Uh, joke lang, wala na yung patay na eh. <laughs> Ay, hindi. Gagamitin pala yan. Akit tayo. Na, na, na, na, na, na. Nakatulog ka naman nung ilang beses mo inattempt to. Mm -hmm. Ay, hindi pa pala. Ito yung medyo challenging na part na to. There we go. Ay, meron tayong video card. Ano to? Uh, 10, 1080. De joke. <laughs> oh, di ba? <laughs> video card. <laughs> Dalawang klase, SLI ito. um, kukunin natin isang video card. Medyo hindi uh, ano eh, appropriate inappropriate place. Sponsoran tayo. Oo, sponsoran tayo. Ayan, buksan na natin to. Yeah, ayan, dito na tayo. Tapos, wala nang puzzle-puzzle. Hmm. Babagsak ako dito. Akbo! Pag pagbaba mo dyan, hindi ka na makakabalik. Oh, <laughs> hindi ka na makakabalik. Pero may workaround dyan. Si Lucas kasi kakaiba kasi maglagay ng video card niya eh. Yung isa nandito, puro bangkay. Oh, kamote ba naman yan? Oh, ilalagay dito yung video card. <laughs> video card din doon. <laughs> Si Lucas eh. Matalino din kasi yun eh. Hello. Back off. <laughs> boy pa yun. Actually, boy pa yun. Um, ginawa ko lang disorient para dire-diretso tayo. Yeah, yeah, yeah. Punta na ako dyan. Wait lang. Be, pupunta na ako dyan, be. Yun oh. Yun oh. Galing oh. Kalain mo yun pa? Meron pa, buhay pa yun. Yun, eh. <laughs> takbo, takbo, takbo! <laughs> mas, mas mabilis pumatay yan, di ba? Oo. Si Spider-Man. Ay, actually, ano lang siya, mabilis lang siya. Pero yung damage na, ano, i-consume hindi naman masyado. Okay, so which part ang mas skip dito? Yung kaya... This is, an, an, ano to, hindi to skippable. Pero yung signature nito, yung daliri eh. Yun yung ano niya eh. Kahit ako, hinang-hina ako na nakikita ko yun eh. Mahilig akong manood ng ano, mga ingrown video, yung mga tinatanggal. Pero ito, ibang klase yung tanggal, buo eh. oh. <laughs> Kinda weird, pero sabi ko, sige nga. Nanood ka rin ng videos na ano, no, mga pinuputok ng people. Oo, yung mga ganun. Ang weird eh. Ewan ko, oddly satisfying. Pag ganun mo, eh, no, parang ikaw yung gusto mo, ikaw yung magba, ano, eh, magtatanggal ng kuko eh. Pero si Lucas, hindi, eh, buong kuko eh. Ayan. That ain't special. That ain't special. Yeah, no, this right here. This right here is special. You see? Ayan no. Ah, jacket. Oh my god. Everybody wants to turn back. Ah! I'm just trying to show him. I'm just trying to show him. I'm just trying to show him not everybody wants to go back to how things were. Those are stupid. I don't understand it. I don't want to go back. I don't want to go back to how things were. Now <sighs> everybody wants to turn back the clock. So, so Ethan, Ethan, <clears throat> you can, uh, you can um, crawl around underneath that filthy, rotten house. All you all looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing. yeah, yeah. You need that serum? Ooh, baby. <laughs> You're gonna have to come through me. You hear? come on, Ethan. What do you say? What do you say? <laughs> Fuck. <laughs> Galing ni Joker. <laughs> oh, Joker ang dating nito eh. And meron tayong mga special sections dito ng bomba, like there, at dito. I know, they bite back, like this. Yeah. Yep, it's blockable. Yeah, it's blockable. <laughs> yep, it's blockable. Yon, buhay! Yes! Ah! Binuhos lang sa kamay! Yeah. Lucky <laughs> I know. Fucking password, right? Hmm, what is it? 0814. Sabay laki mata. No, no, no, no, no, no. 0621. <laughs> No, no, no, no, no. It's 0514. Oh, come on. Take a chance. You never know. Nope. Pasok siya. Oo. Yung iba ginagawa pa dito. Eh. So, kailangan mong itago yung mga uh, weapons mo, Yep. Bakit may dala ka pa rin? Para pagdating ko dito sa ano, 'di ba after nung ano nung si big guy diyan. Pag once dinispose ko to, instead na madidispose siya tempor uh, ano permanently, babalik siya do sa, sa storage box mo. Yung upgraded handgun mo, ano yun, nag-carry over sa ano, New Game Plus? Hindi. Yun yung kuha natin doon kay ano kay kay Wabs kanina. Ay kay Wabs. <laughs> Wabs talaga. Kay Wabs. <laughs> Shoutout Suwabe. Oh, ah, yun! Nagkamali ka ba? Hindi naman. Tama yung ano ko. Yep. Born fight! Dali. Ay, mali. Yeah. Wala na, finish na. finish <laughs> na si Brian. si Brian. Eh oh. no, send to item box. Send to item box. Oh, 'di ba? Eh, so may cloud storage. Yes, may cloud storage. Dali, push na to. Yan. Journalist doon? Yung cameraman. Ah! Letter J din yun. Jessica. Jessica Soho. Joke. Kalimutan ko na. Wala pa. Yeah. Oh, may Clevis nga yung ano doon, di ba? Clive? Oo, alam ko Clive yun eh. Hindi, no? Clancy? Ah! Magkataligo ako, Shawa! Alright! <laughs> Hindi mo kilala. <laughs> yeah! Kiss my ass. Ethan, language. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yan. Eh, magkakalan tayo, magsasaing tayo eh. <laughs> Hallelujah! Ang birthday ko ngayon. Yeah. Yeah, buksan mo to. Eh, gam balloons, balloons, balloons. Bili kayo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you, Lightsman. Alright. Yelo. Ah! Ah! Ah! Balloon! Ah! Eh, ginagawa yung tubig niyan eh. Ay, mali pala. <laughs> Dalawa. And a three. Alright. Then, wala na yung tubig. Lagyan na lang natin dito yung ano ko, kandila. Happy birthday to you. Eh, ano pa? Audience applause pa. Eh! <laughs> Guys! Eh, hindi lumiyab. I supposed to die? Why? How come? Oh. Lagyan natin yung bomba dyan. Tapos, ang trick dito, lagay ka lang dito. Tapos, block ka. <laughs> Iintay mo lang yan. Pag sumabog. Cover nga naman. <laughs> Ayan. Alam ka naman, harapan yan. <laughs> Gilid, dali! Kaya kabagal eh, oh. Ayan, okay. Hi, guys! Oh, pambihira. Biglang nawala. Yeah, yung ulo. Yan. Tapos, pwede na natin makuha yung items. Ayos. Oo, oh, di ba? Teka, nasa na yung... Ah, ito. Kamote yan. Ano ba yan? Dalawa. Itatlo mo, brother. Alright. Dito tayo. Teka, gamitin ko ay... Ito, ito, ito, ito. Hmm? Meron pa yan. Oh, may kalaban pa to. Actually, pa-start na nito. Once na i-raise ko yung crane dito sa kabila. Hoy! Hoy! Hoy! Ah, kaya pala nagre-reload ka kasi. Nagre-reload oh. Mas <laughs> nagmamadali ka eh. Ginano mo eh. Oy, kailangan ko to. Okay. Ano bang pinagsasasabi mo? <laughs> Masyado siya eh. Ay, sana hindi ko... Tatatamaan ako. Uy, hindi. Yes, nice. Lagi ako tinatamaan ng kamoting yun eh. Not today. Babawi ako. Babawi ako sa speedrun ko. Kaya ka nila habulin. Ha? Kaya ka nila habulin. Mm. Eh, kasi pag ganyan sa... Get out of my face. Hello. Akit na ako. Hindi na ako magsisave. Hindi na. Dire-diretso na to. Full health na to ngayon, brother. Zoe? Zoe, Not ah. now. You don't have the time. Do you have both ingredients? Do you have both ingredients? Yeah. Nandito. Right here. There should be enough, right? If we make them fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Good. There's enough. Yaman naman natin si Mia. Ah. I feel sorry for Mia but uh, I need to organize my items now. Okay, habang nagkwentuhan muna kayo dyan. Uh, yan, okay. Wish me luck on this. Medyo, medyo tough to para sa akin. Okay lang. <laughs> Kaya mo yan. Kaya to. Adja! Ito na. Ito yung pinaka-favorite kong voice ni Jack dito. Zoe! Get your ass back to the house. I will deal with you later. okay. Sa Meron pa sa mukha. Okay lang, okay lang, okay lang. Takbo na tayo! Paikot-ikot! Eh. <laughs> Mahilo tayo sa paikot-ikot kasi yan. Yan yan. Uy! First time ko yun ah. Dalawang shots kasi default ko dyan 3 shots lagi eh. Dalawa lang. Chamba. Chamba. each Yeah, yeah, yeah, yeah. Use the serum on him! Lana, sa matigas na lang na si Jack. Are you all right? Yeah. No, Mia's waiting for us. You only have one serum left. Yep. Yep. Oh my god, isa na lang yung serum. Yung serum, serum. Yung serum. Ito ba ilalagay mo sa hotcake cake ba? <laughs> yeah. I had to use one of them. There's only one left. Yeah. Siyempre. Kasi pag gagamitin natin yung dito sa babaeng to, eh, may additional minutes kasi kasi papatay mo si Mia. So syempre by default kay Mia nga eh. Yan. Kay Mia nga eh. It's fine. It was foolish thinking I could escape. But Zoe, go. both of you just go. Come with us. I'm, I'm sure there's someone who can help. This is not home. I belong. Apparently I belong. Apparently I belong. No DLC. Next, mag-gold edition pa pala ako. Mag-gold edition ako. Hindi pa ako nakabili ng gold edition. And another thing, uh, another game na medyo na hype din ako this month of August is Shenmue. Alam mo yung wait, alin? Shenmue, 1 and 2. 1 and 2. Oh, sige, okay lang yan. Pero parang duda ako sa Shenmue 3. Eh. Bakit? Duda lang ako kasi ano siya eh, sobrang crowdfunded siya diba mm. from the start. Mm-hmm. Tapos, malaki yung pondo na nila. Mm-hmm. Tapos, mukhang rehashed models lang ng, ano, Ah, okay. Hindi, I mean, hindi worth it yung naging funding. Dapat mas maganda, you're expecting na syempre. It could be more. Pero, uh-huh. pero kasi, di ba, meron ka ng Ethan? impression ng Yakuza. Ah, okay. Oo, kasi parang ang may nagsabi na syempre nas na-resolve na siya with Yakuza dun sa previous. Oo, oh, diba? diba? Tapos, Well, tignan natin kung ano yung... Mas masaya, ako, mas gusto ko yung story ni Yakuza. Tapos, maganda yung mga minigames. Mm -hmm, oo nga. Okay din yung, Something to do with all this, yung models, yung, yung graphics. Mm -hmm. uh, Just want to know the truth. Yung, yung gameplay, uh, siguro nagpaganda doon yung marami siyang uh, minigame features. Mm, Pero, okay yung combat parang wala kabubuhan. Parang ano lang din eh, virtual virtual fighter-ish. Based din sa parang parang, ganun, eh. Pero medyo kabubuhan. Ewan ko, hindi kailangan masisip para Mm, I see. I get na ano. Oo nga no, nung nilaro ko yung Shenmue 2. Personally, 2 yung ano ko eh, na laro ko. So, so kunwari bumalik ka sa Shenmue 3, tapos masyadong serious. Mm. -hmm. Mm-hmm. May mga comedy ano pa. Ah, okay. Parts pa. Oo nga. Okay. Mga blend-in na ibang innuendos and stuff. Meron Yun. din ganun. Oo, di ba? Yung, yeah! <laughs> Merong job. <laughs> May job. Ah, kakalabas lang na yan. Steam. <gasps> Ngayon, tinatrabaho na ng Mother's Community. Community ng Mother's. Aha. Uh-huh. For? Yung, Oh. so, Mm-hmm. Job yun. Mga ba yun? Gravure. Ah, okay. Pa ibay nila yung gravure. Nagawin nila ng job dito <laughs> Ilalagay nila. Oh, my God! Ethan? Ethan? Nilamon eh. Nilamon eh. Oo, never pinakita. Pero may base model naman from, ano, Wiki, oh. Pinakita naman yung face ni Ethan. 'Yon. Ilang. Hmm? Ah. Uh, 3D model. Poging-pogi nga si Ethan. Wow, good ka pogi. <laughs> Pogi pa rin si Leon. Ay, oo. Kapal kilay nga siya sa remake. Eh. <laughs> si Leonardo, Leonardo S. Kennedy. <laughs> Leonardo DiCaprio Kennedy. Tsaka gusto ko yung pagkakagawa nila doon as a rookie cup talaga si Leon doon at the time. Oo. Galing yung, eh. Yung ano rin, yung mga comments niya pag... oh, pag binabaril niya. Sobrang immature pa niya. Oo. Sabi ko, ayos ah. Galing din ng pag binaril mo yung, yung limbs, Oo. tapos magpo-fall off sila. Yung Magiging decapitated. ganun. Tapos mahuhulog. Oh, shit, ang galing. Ang galing ng ginawa nila dun sa details na yun. Sana nagigets nyo. uh, <laughs> hopefully. Ayan, at least eh, nasa helmet tayo and boom! Ay, <laughs> surprise! Ayan, dito lang tayo. pag 180 mo sa helmet, Ah, sa helmet, yan na yun. siya. trigger siya. Yung mga simpleng ano na yon I, I got this from ano doon sa speedrun.com, yung community doon. So ma- malaking tulong din if you interact with ano with the community as uh, speedrunners. Uh, grabe. Sobrang they spent hours talaga. Hours or days. Uh, oh, kaya never ako na-invest sa speedrunning. Mm-hmm. Kahit, nanonood ako minsan ng stream. Pero, I'm ano, ano, parang not ano, uh, not much dun sa mismong digging through dun sa mga glitches and stuff. Hindi, dun ako amazed. Oo, yun eh. Yung mga ganun. Dun ako amazed. So far... Kasi doon ko nakikita, ah, okay, pwede pala yun. Mm -mm, mm, mm. Pero, kung ako mismo, yung... lalaro. Okay, okay. Yun, wala akong nagagano. Kasi nung nilalaro ko yung RE, parang, wow, ganda ng environment, mm -hmm. galing ng texture. mm -hmm lalo pa on stage. Eh. Ganun ko ina-appreciate yung game. Mm, okay. Parang after ko... How are you? <laughs> Ako naman, because of speedrun, because of rocket launcher sa RE2. That is all, ano, doon siya nag-start. Kasi na-fascinate ako, uy, kaya ko pala ng ano, less than 2 hours, ganyan, ganyan. Kasi 2 hours, baka para, para makuha mo yung rocket launcher, infinite pa, di ba? Nung RE2. Uh, So sabi ko, kaya ko kaya itong iles. Ayun. And at the same time, to my surprise, may speedrun community pala with RE2. Ayun. Doon na, na saktong nag-invest. Ah, sakit tayo dito. You said we could be a family. You said! Eh, di, di ako dyan pupunta. Pupunta ako dito kasi kukunin ko yung fuse, di ba? Tapos may malalaglag. <laughs> Aray ko! Ano Aray. ko ko, day. Buti, dire-diretso. Nagasgasan ng puwet. Nagasgasan yung pet ni Mia. Ang pinaggagawa mo. Dali, bukas. Yeah. Oy, oy, oy. Eh, biglang naglalakad siya out of the blue. Ayan, kasi it's because of the analog sticks ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari dito. Pero may workaround naman ako. Oo, oh, oh, papanoorin ko na. Oo, oh, ayan, papanoorin ko na. <laughs> Hindi na nag-interact kay, mi, kay dun sa Evelyn na yan. Kamuting Evelyn na yan. Eh. Tulog muna ako. Oh, tulog muna. dali, dali, mag-read ka. Kabagal-bagal. Hey. Oh, nire... <laughs> Mere, mere may rewinder pa. VHS eh. Ang galing eh. Very, very... Hmm? Ano, uh, it's RE7. She must have infected Ang Ika-ika ka, it serves me right. It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you? It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. happening. Here, take it. It has her tissue sample. Find her. You fix this. Fix yada, yada, yada, yada, yada, yada. Okay, Where? Eh, naka, ito yung BHS tape na to. Ito eh. Masyado to eh. She's on the damn. We'll have to reset. How's it going? She's vomiting far more in excess of her body mass. Oh, great. Oh, great. We're going to be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. All right. We need to find her, and fast. This is getting out of hand. Agreed. Dale, Takbo! Takbo na naman tayo, mga kaibigan. Natin. Ay, meron tayo. Actually, itong part na to, dito ako naligaw eh. medyo siya, at first nakakaligaw talaga siya, kahit ako. Yeah, let's go. Let's do this. O, oh, diba? Saktong-sakto. Oy, oy, oy! Takbo! Yeah. Die! Ay, dito pala ako. Dito, dito. Yan. Alright. Ayan. Try mo tamaan next time. Oo nga eh. <laughs> Nagulat ako eh pag... Ay, shit. Uh, habang nagano ko, konting ayos lang po ng mga gamit. Okay, let's do this. Dali, dali. Chacha, bilis. Paster, paster. Bumabawi po si Pagaragan. Hello. Right, mistis pa. Yun, sabi ko nga. <laughs> I told you so. <laughs> Yan. ah, yan. Oh, tinamaan na. Pero I assume tatamaan ako niyan. Hindi. Wow. Tapos may iba. Gumagapang pa ba siya? Oy, hindi na. Ang galing. Ay, oo nga no. Tapos ka dyan. Ang bagal. Ang bagal ko. Grabe. Ito nga. Oh, bilisan mo! Ano ba? <laughs> okay. Isa lang naman ang kailangan ko dyan. Para lang dito sa area to. Hindi na. Are you mad at me, mommy? No, baby. I'm not mad. Ah, okay. Wait. <laughs> What did Kasi since na naka-infinite naman ako, so okay lang. Hindi na kailangan. Okay, Evie. Oh. I'll be your mom. Hey, you son of a... Ah. Eh, may cellphone yun. Eh. Did you find her? Yes, but she ran off. She's making more friends, Alan. Those things are everywhere. I told you so. I told you so. <laughs> like I told you! Okay. okay, okay. Dali, dali! Baba yun si Alan yun. Eh, oh. Si ano to si Alan Wake? Charot. si Alan Wake. Medyo maingay-ingay na sa headphones ko. It's getting... Get out! Okay, pwede mong tapakan na lang yung gumagana. Hindi. Wala lang, tarang dadaanan siya. Hello, tas aatakihin ka, kamote. Sakit. Nice! Natakbo ko dito. Yes! Hirap na hirap ako sa part na yun before. Action! Oh, di ba? Mintis pa. Yan. Sambala ka lang. Oh, ha? Okay na yan. Dali, dali, dali, dali! Pindot. Eh, pindot eh. Third floor. Emergency lockdown system has been engaged. Mga ganyan na mamaya, tingnan mo. po ng platform. Ay! Bubuksan ko to. Ay, ganito na nga lang yan para mas ano. Well, heads up lang dito, incoming. Hola. O, di ba? Mintis ko pa rin, di ba? Ayan, yan. <laughs> ano ba? Lagi yan. Kulang sa drugs. Oo, kulang sa drugs. Yun, takbo, takbo! Then another third floor. Dito ulit tayo, katulad nung, aha. Naalala nyo na? Woo! Alan Wake. Oh, si Alan. <laughs> Alan Wake. She's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. a good thing Don't say that. Don't say that. She trusts you. That little bitch, she never trusts. Okay. Evie, wait. Evie, no, Evie, Evie. Alan, listen. I didn't mean to call you that. She's trying to take control. You have to fight her. Hey! Ito yung nangyayari pag nakainom ka ng sobra. Alex, parang migraine ko lang yan. Eto na si Evelina Oh, Evelina O nga pala, may extra scene pa pala to after. Oh well. Sige. G na to. Mabawi tayo. Mabawi tayo sa ano. Dali, bangon, bangon, bangon, bangon. Bangon. Parang kiwi wax yung nakalagay dito. <laughs> Parang. <laughs> Oh, parang K-Way eh. <laughs> Wala na, hindi na tayo magbi-video and everything. Basta ito, buksan na lang to and we have to end this. Ito yung sa open trailer. Diba? Yeah. We'll be together forever. Jing! Oh, yeah. Yan lang. Papapansin nyo sa buong game, yan lang yung skippable cutscene. Then yung after credits. Yun lang. Hindi pa. Actually, palampas na ng ano, half ng game. Bilang ba sa playtime yung ending? Hmm? Bilang ba sa playtime yung ending? Ah, yung ano, yung, yung outro yung, na yun? Oo, oh, kasama din sa time. So, ginagawa ko, in-skip namin ni Bidget Leon. Ah, okay. Oo, si Hunk daw. Pero sabi claiming na ano eh, um, si Chris nga talaga yon. Tapos yung umbrella na logo, may signif- ano eh, may, may significance din eh. So yung red is under dun sa previous company tapos yung blue daw uh, nasa rely on horror yon. Yung blue na to signifies na under na siya ng government and then they want to reform yung umbrella. Bakit nga si Chris yun? Ang alam ko, BSA. BSA. Oo, pero ang alam ko, kin- tinawagan din sila ng ano, siya ng ano ng government na to handle ano yung ganong klaseng bioterrorism. Parang ganun ang lumabas din. Oo. Pero I think yung sinasabi din doon sa ano, doon sa handbook na yon na si Chris dito sa RE7 is the same Chris that we know from the previous generation. Oo. Ah! Ayan, okay na to. Hello, Hello. mga breaks. <laughs> Nabuto, nagkaroon ng technical difficulty. Okay, uh, Josiah. Oh. Sigal. Paki... Abang nagre-record kami, nag-enjoy dito. Maya-maya parang, uy, ba't parang nawala na yung record natin? Nawala yung signal. nawala yung signal. Uy, pinos ko agad. Kaya nga ito nga ano? yung sinasabi ko kanina pa eh. Na NVIDIA, paki-sponsor kami ng graphics card. <laughs> yun yun eh. Shoutout NVIDIA. Shoutout shoutout. Sigaw namin kayo sa tenga. <laughs> Shout okay. So, Okay, saan na ba tayo? But, kahit na interrupt yung game, okay lang naman, di ba? Yes, uh, yung time naman is ano naman, naka-pause. So, you can still proceed that. Uh, uh, currently ngayon, nasa 120 na ako. Ay, hindi, dapat, wag, dapat di mo muna pinakita yan. <laughs> Ay, nga. Okay, sige, tuloy na okay, natin. Okay, tuloy na natin. Okay. Yeah. So, nandito na ako sa elevator kanina. Papunta na ako dito. Yay! Takbo-takbo na. He's waiting. Yeah, I know he's waiting. He's waiting! Um, expect mo matatamaan ako dito kasi may importante akong bombang kukunin. Oh, tsaka... Aray ko! Sacrifice! Tsaka, biro mo, no? Patapos na tayo, tapos nangyari ba yun? <laughs> ano tala? Hey! You get out of my way! Yay! Oh, patapos Tek. na to. Ito pa to, ito, itong pakamoteng to, iwasan na lang yan. Oh. Uy, ito, si baboy pa. Uy, baboy! Brian. <laughs> Brian. Brian. Brian. <laughs> si Brian. si Brian. And ladies and gentlemen, after nito, may cutscene na naman na napakatagal. Ethan! Ethan! Yeah! Skip? No, this is an, an uh, unskippable din. So yun lang yung <laughs> yung boat lang yung ano. Ethan. <laughs> oh, 'di Not gonna hurt you. Not gonna hurt you. Yung Japanese community, no? Favorite debater. What do you mean? Ah, si Jack himself mismo. Actually, nakakatakot nga din siya at some point. Favorite siya, ano, character. Ah, talaga? In general. As in, Zoe here meron silang mga ano pa, mga fan art na cute siya, parang gano'n. Ah, talaga? Why? I mean, Hindi ko rin alam eh, pero alam mo, sana magkaroon ng Jack Baker na Nendoroid. Bibili ako na. <laughs> Kung may Android nun, pwede. Hindi ako mahilig sa Nendoroid. Mhm. Do, Pero- there's a very cute one. Android. Oh, hindi, pero mas pipiliin ko yun kaysa Funko Pop. Oh, yeah, huh? Kasi kung pwede mo i-post, if you're the type of person na post sa ano, post, no. Android is ano, is good talaga. Not exactly so. Focus kasi pag gusto mo siya makita talaga for display, uh, just to mm. place it up like ano as is. Uh, It's fine. I mean, iba-iba tayong ano, pag nagko-collect when it comes to toys. So, eh, majority... Wala, wala akong naintindihan sa sinabi mo. <laughs> Hindi, I mean, syempre kasi si Android kasi may possibility din siya. I mean, oh, tama, tama. Uh, yan can't resist Usable the na ng urge. Oo. Ang Funko Pop hindi. Hindi. Mukhang tanga lang, no? <laughs> Oo, lalo na yun. actually, <laughs> hindi, ayoko talaga ng, Just hindi naman sa ayaw, pero Mia sent because of Evelyn. ang dami lang akong di gusto na Funko Pop. Mm, okay. Ako depende. Ako RE lang naman yung nag- na-attract sa akin. Well, syempre. Unless magkaroon ng ano, You find her. magkaroon ng Breaks Funko Pop. Ayan eh. <laughs> Breaks Funko Pop. Pwede natin i-push yun. Pwede yun. Free muffin. Please. Pati yung hand gesture. Okay. Ito ay eh, malapit na tayo. This is the final part of the game. And, yan na, yan na, yan na. Uh, ito na, ito na, ito na. What? Ilang beses ka matutulak ni Evelyn? Three. I think three or four. Pero ang pin anong pinaka-konti? 3 ang kaya eh. Pero may ginagawa sila 2.5. So, ang ginagawa nilang workaround, kaya ako kinuha yung mine. Ipa-plant ko yon tapos sa tapat ni ano ni Ev, pag nag-ano na siya, yung parang nag-super ba, papuputokin ko yon para, <laughs> para ma-reach siya. Ganun ang ginawa ng ibang speedrun it's risky kasi danger ka kagad. Eh. Matutula ka ng landmine? Oo, nung bump na gagawin mo. Kasi talagang ipupush ka talaga doon. I tried that once, kaso naging ano doon, risky. Kasi syempre, yung portion na magiging uh, boss na siya. Yun yung mahirap sa kanya. Buti na pull off ko naman. Kaso ngayon, hindi ko na siya masyadong ginagawa eh. take this. What? Wait, what are you doing? What are you doing? Pag-iwalay <laughs> na mag-asawa, pero joke lang yun. You need to go. I will be able to resist much longer. I won't be able to resist for much longer. Okay, the little bitch. No. Now go kill that Mia! No! No! Minsan ako talaga, minsan pag isa ako, ginagaya ko siya. Come eh. on, little bitch. <laughs> o, diba? What the fuck are you, little bitch? Ganun ba ako eh. <laughs> Masyado nagkakaroon ng impersonal. Saan? Sa banyo? Hindi, dito. <laughs> So akala ko sa banyo. Eh. <laughs> Grabe. Yan, sayang yung mga isda eh, oh. daig pa ng ah, bangus eh. Oh well. Ano lang yan sa Marikina? <laughs> yung mga janitor fish. Yung mga dyan. <laughs> lagi nakanguso sa sahig. Yan o, oh, kuwang-kuwa nga yung Marikina eh. Shouts to Brian. Ito interesting, tabi daw dito sa, dito ka as much as possible sa gilid para mabilis kang pumunta doon. Oo nga no. Those small little details talaga. Grabe ah. Oo, parang sabi ko parang hindi ba talaga, pero parang pag-aano mo mismo, yung routine mo na gagawin, ito-tweak mo lang yung routine mo, uh, implement mo tong mga gantong Oo nga no, factor din yung mga ganun. kukunin yung bag? Nope. Hello. Akalain mo yun? Nagawa ko yun. Binaypas lang. Okay, balik tayo dito. Ito, dito, ito, dito. Ah, okay, well. No, no, no, no, no, no, no, no. Tapos ito, palitan kita ng pampalamig. Tapos ito, dito ka. Yan. Sorry, I top myself. Kailangan ko na? Pampalamig. Oo, kasi yung dalawang, yung sa ano kasi, di ba? Dito sa grenade launcher, yung, ano, yung blue is... Ano yung tinira mo? Mine? Yes. Para dire-diretso na. Tapos ito, papatay mo na to. Di mo tinamaan Aray ko, eh. di ko pala tinamaan. Okay, ayam lang siya. Buo pa naman buhay ko. Ano ba yan? Grenade na. Duling si Josiah eh. Naduduling ako minsan eh. Aray ko, muntik na yan. Takbo! Mga kaibigan, takbo! Yeah! <laughs> yeah, da, da, da. Yan, tigiting, tigiting, tung, ting. Ala, Nagkapalit muna akong handgun. Si si Higante, kailangan mo patayin yun, di ba? Hindi naman. Saan? Ay, dito sa last part na to? Oo. Actually, there's a workaround. Para dire-diretso ko. Pakita sige, sa... sige. Itakbo mo, itakbo mo. Yun! Itakbo-takbo mo. Tapos kukunin ko na yung buhay dito. Yung iba hindi eh, pero mas trip ko lag, ano yun. Eh. Minus one second. <laughs> Minus one. Actually, oh, ano, no big deal na rin. Sige, habang nagpapagaling ka, ako nagpapa-extend ng buhay. Ito na, the interesting part. Actually, gagawin ko na dito, i-restart ko na lang. I have reasons why. Ano? Kasi mas mabilis tumakbo si Ethan pag dun sa part na yun. After nito. Go. If Evelyn, ano, yung nagsabi siya ng die, i ko na siya. Telmang Rodi. <laughs> Ayan o. Oh. Ako din kasi. Hey! Na joke lang. <laughs> Narena ako lang yung Go tell mang Rudy. Retry? Yes. Bakit? Tingnan mo yung run ko dito, ang bilis. Retry? Hmm. Retry ko lang yung area yun. Kasi nung doon sa portion na yun, nagsisave na yan. Oh. Tapos pag niretry ko yun, tingnan mo. Napansin ko yun dito before nung namatay ako eh. Tapos nung nakipat, bakit ang bilis-bilis ang takbo ko? Eh no, ang bilis oh. See? So, ano yun, recommended din ng speedrunners? Oo. Oo nga, no? Though, hindi ko lang siya masyado napapansin nung late na run ko eh. Pero, oo nga, no, mag-ano pala ako. So, bug siya?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 Hopefully, hopefully. Sana makuha ko to. Ito na mga kaibigan. Diba? Oh, Diyan kayo. Uh, sinadya ko yun. Para dalawa silang ano. Dalawa sila. What? O, oh, diba? <laughs> So dahil sa pampalamig, bumagal sila. Yes. isang sa malamig lang. Tapos iipit na yung sarili ko dito. Pagkasyahin mo na lang. Ah, pagkasyahin mo na lang yan, Brad. Kaya mo yung ipit. Stomach in, stomach in. Okay, okay na. <laughs> Alright. Bumba. Oh. Ay! Ginawa Sinaray! Bakit sinaray? Gulat ako. Kamote yan. Die! Die! This is your fault. What am I seeing things? Even, it's okay. O, oh, diba? Kill him, mommy. know you didn't mean to hurt me. Kill him. Oh, pasok na siya sa Ah. isipan. No? Yes. Actually, dito si Ethan, nag unti-unti na siya na halus hallucinate eh. It fucking hurts! Does it want to be my daddy? Then he Then he can die. Oh shit. Now it's mommy's turn to kill you. Oh my god. one of us. And then maybe you'll play nice. I'm not playing. I'm not playing. No! Get that away from me! Uh, bada, bada, bada, bada, bada. Ito na si Su ano si Super Saiyan. Si Super Evelyn. Finally. Hopefully, oh, ewan eh, ko kung mga mangyari dito. Ayan, magsusuper na siya. Nagawa mo na yan once? Yes. Ilang tulak pa? Oh! What? What? <laughs> Isang tulak lang. tulak lang. Yun yung purpose niya. Gulat ako doon. Na-detonate mo yun? Oo, oh, na-detonate ko siya. Boom, oh! Isang tulak lang. <laughs> Isang tulak ka lang. <laughs> Goodbye, Evelyn. Isip bata. Okay. Sinukahan mo pa. Bastos ka din eh. Ginanon <laughs> eh. Damn you. Damn you all to hell. Swearing mo eh. Ay, ay, ay, ay, ay! ay. Hindi ko nadala yung so. Yun, okay. So may chance pa bang mabit mo yung best time mo? Actually, dito sa point na to, marami na uh, dalawa or tatlo na yung naging mistakes. So, medyo malabo. Pero yung less than 2 hours. Speaking of mistakes, parang gusto kong kumain ng steaks. <laughs> Eto na ang epic battle! Baito! So, papasahan ka pa ba ng Albert? Oo, oh, papasahan pa rin ako dito. Aray ko po! Napakasakit. Nama, nama, namumuro kang babae ka ha? Aray ko po. Ah! Epic na to. Tapos, tingin ka lang dyan sa baba. Aray ko. Pag ikaw natalo pa dyan. Yan. Ah! Aray ko ng taas doon. Uy, naka-caution ako. Naku po. Use it! Use it! Playtime's over! Playtime's over! bilis din. Ilang shots ba dapat? Matitira na sa akin, ano, 11. Ah, uh, isa. Isa na lang natitira sa akin. Mas fast? Ang tanong, anong ginawa? Ah, okay. Parang nangyari. Kasi siguro ang analysis ko doon, kasi doon sa ginrab ako doon sa scene na yun, ni, ni Evelyn, ginagawa ko si Haxo lang yung ano eh, para maputol niya, para malaglag lang ako. Pero it, in this case, ang nangyari pala sa akin, binaril ko rin din si Evelyn din sa face niya. So, nagkaroon din siya ng damage. Skip na natin. Tingnan natin kung ano, ilang oras na lang. Then, after nun, yung pala, nagkaroon siya ng damage doon. Titignan ko pa yung ibang ano. And, 135. Ay, ay, ay. <laughs> Di ba? Close eh. Lagi akong ganito eh. Pag nagkaroon ako ng personal record. <laughs> Two minutes. <laughs> Two minutes, di ba? <laughs> Wonder naman. One thirty-five. Two minutes. For the <laughs> Sayang. Tsaka ano, eh, binawi ko kasi dun sa run ko, di ba? Nagkaroon ako ng ibang mistake. Talagang binawi ko dun sa ano eh dun sa last mm. part eh. Kaya sabi ko, hindi, kailangan i-catch up talaga. So, ended up. Yes. So, yun guys, ang speedrun ng RE7. Saan Medyo, ka <laughs> ang dami, ang dami akong nagkakamali sa first part pala ng game. Doon sa <laughs> sa may uh, unang victim na may sumulpot sa under ano nila, sa uh, ano ba to? Sa sewers dong bahay, sa old house. The same time yung ladder, yung pa. <laughs> Naging mali doon. Ano pa ba mga nagkakamali ko doon? So tingin mo, kaya mo na mag-normal or madhouse? So tingin ko sa madhouse, sige, carry naman na din. Pag-aaralan ko pa siya as of now. So, sa ano sa Madhouse I think I will go with PC because of the maliban sa reading times is yung focus ko doon na ano mas makakapag ano siya kasi malaking factor din yung ano eh sa speedrun uh, on my previous case eh mas mabilis kasi one of the prime examples na parang medyo nagbago yung style ng gameplay ko is I played RE2 sa PC. It's much faster and ano, makakapag-restart ka anytime soon dun sa game mo unlike sa console. So, I think uh, pag-aaralan ko ba siya with Madhouse. So, very very think I'll take up the challenge dun. Pag-aaralan ko pa siya. Ang ang dami niyang sinabi. Oo. <laughs> ang dami mong sinabi. <laughs> parang isa lang. Oo nga. Okay. Eh. eh. Yun na ba ang Miss Universe Oh, Miss Universe. answer mo? Ay, thank you. Ay, chay, ano ba? Hindi, sige. Ite- I take as a challenge yan. Na ano. Sige, kung, kung ano, kung may gana pa ako. <laughs> pwede, pwede mo gawin yan. Excited ako lalo na dun sa RE2. Na Ay, remake. E two, syempre. Ex- Excited din ako. Oo, sobra. Um, sa tingin mo ba, so speedrun mo yun? Oo, speedrun ko yun. That's the, uh, the first uh, ever uh, first ever game na in speedrun ko talaga. Yung RE2? Yes. Yun yung ano ko. Oh, hindi ko naman tinanong pero sige. Ah, sige. <laughs> sige, mga breaks. Uh, ano ba? Close out na natin. Oo, close na natin. And gusto namin kayong humab fund. Oy, don't forget to subscribe dun oh, sa, oh, nga, oh nga, tama. sa channel natin, YouTube, Facebook, Twitter ba tayo? And I think we Meron. Have yes, we have Twitter. Bregs Tweets. Yes, Bregs Tweets. At Bregs Tweets. Instagram, Google+. Plus. Pero pinaka-active kami sa Facebook. Yep. Please follow us on our social media. May kita nyo dyan, dyan, yan, yan. Dun sa ano, taas ng camera namin. Dito. May kita nyo yan, ayan no? Oh. Ayan o, oh, gumaganyan na naman. Facebook, Bregs Play, YouTube, Bregs Tube. Yeah. And once again, ay gusto namin kayo humahave fun. Hindi, ayoko. Ayaw mo Bye-bye. na. Bye-bye. <laughs> ay, ayaw mo na.